Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Pendek kata ni boleh. Ah, ini kita go cari kereta. Eh. pula juga sama sore panggil Cik Uci. Hidup mengenai kau kini hai pomak paru. Kini wedola. Baru dah jadi. Lah. Tak mana kita gini. Sudah kinyo dan lagi ni. Kau dah agak mari duano mari tu kucah ni. Kau nak ke mana mu. Habis mak kemana lu mutu ni. Jadi duduk kita. Jadi duduk kita. Ini gue kaku. Oke kaku. Oke pun. Kita tak kasi tengok. Kita kasi tengok. Cepat kata sotok. Oh cepat kata sotok. Alah ha, weh, tak ada apa lagi kita lagu mana hari ni Jadi kita ni kena lagi Kalau kita tak lagi, sudah ni Tak saja aku bagi Kita merasa ingin sungguh Kau ha, mari dua anu lah buat di buat bersalah Kita tak berani dunia, tak berani timu, tak berani pau Nyo kotik jiyuk, nyo kotik lepas, nyo kotik sepak Dia sebut juga nak cari nama ko putih Mampu cari nama ko putih tu kacang tempat kita menego Lagu mana kita nak buat hari ni tak weh Ha lah weh, kalau kita nak tinggal Kita kena pergi jumpa Orang okay, seorang juga Jadi, nama ke putih? Nama ke putih? Ha lah weh, kita royak lah juga Hari ni hak nama saya Dan juga Woyah tu Kita royak lah ke dia Kalau lagu ni Kalau lagu ni Dek mana cuci nampak gaduh ni? Padahal juga hari ni ya. Jim hari dua no kita tak tahulah juga. Semata-mata. Boleh duduk kucang. Boleh duduk aru. Duduk carilah juga anu meko putih. Anu meko putih. Tak ada kira tak apa. Dia kira dia. Dia nak bunuh anu meko putih. Jadi sekutu. Jadi sekutu. Jadi sekutu. Ini jadi anu meko putih. Anu meko putih. Tapi kita bagi kita yang apa no? Jadi mana biar eh? patut dari mana kita ni kita ni nyayu benar kau demo 2 3 4 5 ni orang ni set-set duk nego di tempat di dalam pasar hari ni di kalau kita tergi royak kocik seleme ni berat royak siapa? royak kocik seleme apa ah, kocik seleme? cik cermin kata eh tocu kita lah nama kau putih dia nak jumpa dia motu aku rasa ada dia tak payah gaji penuh hmm, tak tahu bukan salah gaji nama ya salah ni dia balas tenang dia balas tenang aku mana dia balas tenang Oh, ha, kita pergi rayakan nama gitu lah. Hmm, kita pergi, kita pergi selalu. Maka pengasuh saya, kalau ini boyo, Usinya hati bukalah kepalanya ku caharu kepada kanak lajing peribara asal siluh pengasuh kusina sama. Maka saya dengan awaya, hari baik pergi malai tegak siapa? Gila mau tepat anu main kau putih, ku lupa bersenuh nak pergi raya asal lutak kalau mula lagi. Blah. Patut lagu mana kita nak biar? Lagu mana, tak tak lagu mana aku kak ani aku tak belakang dengan nama kau putih kak Bapak tak belakang hidup kak, kau kak biar? Tidur ke tu? Tapi dia ada tidur ke saat hmm, Tiga bulan tak bangun kalau tak geruk ha? ni Dah geruk lah Aku geruk eh, geruk nama kau putih kak Dia ni, seorang tak ada Tak ada pelajaran ni bangun dia ni jijuk dulu Dia tu besok murid dah kak aku Enggak, saya Cuba kamu dengar tu Dia teroyak Kau kena kopi dia kata Tika dia tidur dia kata Kalau Kelelai pada wayuh Dia tahu kalau kata segak. dia tahu Kelelai gua aku jinjok dia kata Lagu mana? Tak ada kata gitu dia kedak Yalah kata Dia nak dengar aku Dia tak mahu aku Jauh dia yang kita kata Ingat kau marah mati kau dia tidur Lain pada wak yo Okey lah Okey lah tak sego Kalau okey lah Gerak Kena jijok, Kena sempak Kena tampar dia kata Kau lah eh, kau Semati kata ni Anu mereka putih Sebab dia ngaku gak Dia pilih kasih semati Kau mereka gerak Kau gerak Gerak gitu gak Nanti saya Eh Ya Allah, saya kata anu kau putih Dia dengar kita eh. Tweku. Eh, si Ogung eh. Tweku. Yeay! Kau bawa kelibu setiap pengasuh Apa dengan sebab apa dengan kanda? Kamu datang tempat aku makan jenomi kau buti. Apa nak raya? Apa nak cerita? Raya bangat sini Bangun! Bangun! Tak boleh lutut jadi patohnya jejak wadutku. Aku kata bangun! Malah bangun. Betul-betul mu tak sebangun? bangun. Aku nak jijok lagi Nak bangun aku nak bangun Nyijak mati Tak cakap Tak kat kerja Sekat akhirnya saing dua aku kerja Kau sini lah bayak huh? Mana saing Ada ni ada sini Ah uh, sebab kita mari ni ada kerja tu aku masa jenis kau butik. Kerja berapa dia sai? Bayarkan dengan segera. Aku lah makan jenis kau butik. Anak pula kau makan jenis kamu cucu sira maraja. Kerja berapa dia lagi? Gini tu aku ada orang duduk ngucak di dalam negara kita. Siapa dia kucak? Jinggu. Jinggu mana kerana? Tak tahulah Jinggu mana kerana, tak tahu. Habislah ada kucak sekenak kita rebung, kata sago, kata bugi, kata kedam Melayu Jina Jepang. Patut sendiri kena napa dia. Bila bila? Dan misalnya kita ejah situ lah sangat. Bila boleh sakit ini. Kusina sangat. Ha. Jin berapa dia? Tak tahu lah jin ke apa Dia kata dia nak boleh ke dia tu Dia kata pok dia jin, mok dia jin Ah, tu sakit hatinya aku Kalau sebab ni, biar aku pergi hmm, Kena tu aku pergi tengok sendiri lah Sebab dia kata ramai-ramai ni Aku tak, tak gum dia kata Tak sah dia beri tak sah dia rasa Mana main kau putih mari dia kata Aku pakai kata buah tak Aku nak cabut eko anu mereka putih. Hei, sakit hatinya kau ya. Dia kata apa dia? Dia kata nak cabut ekor tu aku. Mana dia sekarang? Tu ada dua besar. Maka di mak aja nama putih. Dengar kata saya, waya duduk cerita. Saya kau jin duduk kucah, haru di dalam kedawung kita bersaruh. Maka mak aja nama jermu tempat anak jin peri baru dengan serta-merta lagi. bla. me comete Ini dia kamu jin celaka Jin jahat, jin kanak Hei ajal aku sungguh binatang anak jing jago aku lo kider kane. Wahai bapa jing, ha aku dia. Aku nak tanya kepada diri kamu ni. Kamu asal silo tunggu tunggu. Titih meniti mari dua no. Ha, ah, aku nak tanya. Ikut aku mari dua no. Aduh. Kamu ini letih jadi aku sauge. Hei Jin, muni asal silo tunggu tunggu. Mu mari dua no. Orang bosu tak mana ni gini. Ah ringan Dia kata Ini Ini Ada Ada Hei, aku nak tanya mu ni Yang mu sedap tapa tu Tapa tu pilih-pilih bayang aku ni Aku nak tanya mu ni Salah apa ni? Hmm, terima kasih Aku nak tanya mu Okay, mu buat gini ni Apa salah apa dosa? Ah, tak ingat Tak ingat mulut saya Nama saya tak? Weh, dia kenal sama Hok tu nama royal tak? Oh, uh, Ah, kau mana lah mula? Mu kata nak ajak aku minari. Kitu aku gode mu tak ajak. Ah, boleh ya biar. Lah apa ni? Dia kata kamu tak ajak minari. Dia tak faham bo. Aku heran tak ni. Mu hmm, nama apa nama? Ah, tak kena. Aku jin, jin, jin, jin. Eh, jin pernah mo? Anu jin baru? Hei, Syahid, Syahid. Ya apa dia, Aku nak gomo kocoh hutang ni. Bak apa, Bia? Suala, suala sama. Rupa-rupa ni. Kau lagu mana, Syahid? Mula ke Syahid, tak lelok kemungkulah tahun ni. Ni dia. Berak saya numbuk dia ni saya. Perlu dia tapang dengan tapak langit. Buat apa? Dia kuih ribu jari. Aku serok tepuk bintik kamar. Luli-luli. Aku rasa dia jijuk kalau dia tapang dengan tapak tangan kak. Tujuh belah tahu kita sakit lagi. Tak tahu lah biar kalau serok ni tak berak lah biar. Suara suara bema. Rupa rupa ni kita lawe tak teramuk tak tawe dijijuk kita mati. Macam kita nak lagu mana? Ku lagu ni gak biar. Kita kena gaya kepada majik tuan menteri Cik Dewi. Hama boleh nampak biar berapa putih? Aku boleh tiga putih. Menema mepak. Biar mau ya Hei Ji Aku bukan takut kamu Mu tunggu semula aku sini Mu tunggu sini aku Sampai aku tak mari lah Ha Gimana tu ya Mochi